L'Amana a été créé en 1996 grâce à un financement euh, américain, USAID, euh, qui a octroyé euh, plus de 5 millions de dollars pour le fonds de crédit, plus le financement de la mise en place de l'organisation. Complété par une intervention du fonds Hassan II. Le contexte était très favorable, la demande était très forte, les autorités publiques était favorable puisqu'elle considérait que ça contribuait à résoudre un problème majeur du pays qui est celui de la pauvreté et d'exclusion. Elle était une institution sans but lucratif dont la vocation, la mission, la raison d'être était de servir les populations auxquelles elle s'adressait, mais en même temps, elle était une organisation qui euh, avait vocation à durer, avait vocation à développer ses capacités, avait vocation à euh, être responsable par rapport à l'ensemble de ses parties prenantes, dont l'essentiel des fonds de crédit provenaient d'emprunts bancaires ou grâce à des partenariats en particulier appuyés par euh, des lignes de financement venant de la coopération française, la coopération espagnole et autres. Donc elle a commencé et démarré son activité sur des fonds assez conséquents ce qui lui a permis euh, de prendre son espace relativement vite et atteindre, euh, début des années 2000, l'autonomie financière. Dès 2005, MANA s'est lancée dans le rural et très vite, elle a atteint en 2007-2008 son, espace nominal avec 420 euh, agences dès 2007 2200 salariés, une gamme de produits euh, relativement diversifiée. La stratégie de la MANA a été revisitée en 2011. ça a été l'occasion de définir la mission, euh, la vision et de revisiter aussi les valeurs. Notre ambition, c'est d'être l'organisation préférée de nos clients. Ça, s'inscrit noir sur blanc dans notre mission. Donc il y a eu un consensus euh, de tout le personnel sur cette définition-là que nous portons actuellement. Le MNA a bénéficié euh, d'une vision stratégique et sociale impulsée par un conseil d'administration assez exigeant, euh, en instituant, rattaché au comité, un comité d'impact social. Un comité stratégie et utilité sociale pour s'assurer de la traduction de la stratégie dans les pratiques et dans euh, les, procédures et dans la gestion de tous les jours, et que ça soit mené en binôme avec euh, le souci de la performance financière. On devait leur présenter un plan d'action. D'abord, on a fait un diagnostic à partir des outils d'auto-évaluation. Pour la protection de clients, on a utilisé l'outil d'auto-évaluation de la Smart Campagne, et pour les autres aspects de la responsabilité euh, sociale, on a utilisé le SPI 3. C'est suite à ce diagnostic-là qu'on a relevé les, les gaps et qu'on a présenté un plan d'action. Et c'est sur ce plan-là qu'on travaille depuis deux ans quand on a fait l'auto-évaluation, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on ait un, code éthique et déontologique formalisée où tout le monde puisse s'y référer et euh, il est en train d'être validé par le conseil d'administration et par les représentants du personnel. Parmi les choses qui ont été convenues avec le comité euh, stratégie et étudité sociale, c'est d'avoir les moyens de piloter la stratégie et de la suivre. Par un tableau de bord social et puis de préparer euh, peut-être la configuration à venir qui est un peu notre vision à terme d'un groupe social euh, organisé, un groupe associatif qui touche non seulement au microcrédit, mais qui pourrait toucher à d'autres champs d'inclusion sociale. Et donc qui suppose une réorganisation institutionnelle. Donc c'est à ce titre-là que nous aspirons à transformer l'institution. Le statut associatif connaît ses limites au-delà d'un certain volume brassé. Aujourd'hui, euh, les associations marocaines euh, sont peut-être les seules de ce niveau-là qui sont encore dans le statut associatif. Mais euh, pour le MNA, ce n'est pas une fin en soi, c'est surtout un levier pour pouvoir exercer d'autres activités inclusives. Donc c'est ça ce titre-là que nous aspirons à transformer l'institution.